llamo a toda hora y busco una canción de amor que esté en la emisora por ti. Mi amor es por ti. Pensando en ti, yo te llamo a toda hora.